de pura vamos a jajape, a yagarapa, a de efectivo, se vendo, tocar y se si y fuera de Vaya a beber más hoy, coche te vas a hacer maldecir. La dieron su hoja que se desme sandalia, cuña, caro, doña y Con Unida coche se ese suerte de bala, se pretende bajar esta veré. Un 20 hoy coche de la inerva neva de tanto mañero a bailar. ¡Ah! ¡Mira, que estoy con a a amenazarse. Apoye peluma o crea problemas las profesión que no gusta y supe Ay, ariete, oñi vos en los allá hay cota ve y baja Las de farra o mongota en o cabaite. yo le yo hacen para acá, hoyos te. Se socio sano, dominado y copa, y y se deja en viva y cuerpo, Cuando y paja, peaña, acostumbramos a guajeco y este era cual hay por y no yoja y su pinda y catube y más en mi cancha peaja somehan y plata se mi bajetan bapone el osini Anga mohu un tu y de y plata y i pompe konye mersi Defecto ahí o la polla, usa bien. Amboya, cuido, huevón, yo ayer te veo. <laughs> sabwiga no, eretero fuera no y lomba a la gente fuera porque no permite la sociedad y Que tu no que Contigo mi lento y y anda y que te me pariente la y plata está ay con ay <laughs> con la juvenil Michael. Pues Hoje <laughs> a menina aí passa, hein, velho? a bela la vida. Le callaba y plata estaba peco y con aveva manto y agarra. A Habitaron su tipita, pero hizo oveja cuarenta y ya irá. Memoria huetero que ave ari mi compadre ande me machai. Le plata esta roca tu ayo pe y una hija no la panera y se va para acá, con gallinas, se me arma. Mi político va a ir, mierda, y con la gente, <laughs> un mierda. Mañana, pa. el ya, guay, hoy día, niño, ¿dónde va la hermano? <laughs> Platante voy todo mina, como uno ese venta y puacay. Cacuado mandaba a señalando, bebado mi punto y con plata en mi guay.

Vicente. Ah, <laughs> eh, grande. Ah. Eh, la caso familiar. Problema familiar. Eh, ay, no. Y gusto ni la abuela le finada a O mano me acuerdo, 89 eh, años, o mano. Ay, qué. Nada, abuela. 89 años. Sí, Upe, menepe, doche, ah, areja, sí, eh. ah, eh. Ja. Eh, hace una vez, pero. Ah. Oh, no hay horas apa cuánto médico, hay paipo, nada mandé hay ipo o recorre a ah, médico, doctor. Mi vale Iba Mi vale mie, mm. ya vendo ya se te pingo hea, cuave de po. Escucha. Eh, vaya vamos luque otro lado y vete en la médico. Médico parra. <laughs> médico parra. Mm. Ay, cuave, adivino lendo. Ay, eh. yo ah. Ja. Ha. Entonces mamá, o la abuela vela, o la la o la y botella, eh, botellita de mana ve. Hm, vas a dar Jajota, es hermana Rosa, Rosita. Ahora, jajota la tía. Jajota la tía, la tía. Tía Ángelandi. ah, oiga, y mambrigo y bíbila. O cursabe cota freita, mía, oiga. Ojo, amo yo querí. O mía, azapá. Entonces, y mambrete y la y bíbila, entonces, y ahí vete. Caballo. Vete, no andas ahí, caballo. Caballos. Llevas. Upeas. Ah, oye, entre dos. Ah, la setía no manejaba la, <laughs> la, la, la yegua. Ya eh, la chofer. Era ah, chofer, ah, se, semana, ojalá, etapa y jueves. Eh, eh, de guarda. Entonces, pues no, con ningún peligro, la seteaba mañana, en donde otros los otros, semana, mañana, ve a Pruebe para partido hoy. Pues. Claro. Jaupeo, vamos, y te paso sanado, pitita, puente o asado. Oye, Mondi, vi la agenda que hace compañero JP Bro sin Black y Baby que vemos con ella. Ah, ya, y dijo, antes que. Ha, adiós, mente, abuela tú, bebé. Oye, en vale. Ay, sí, ya. Oye, usted, güey. Oye, usted. Nando se ve, hombre, te dimos, en vale, ya, por tanto, soñamos que estás escuela. Mba'éngo yapóiti mba'e iti Ángela Rosita veja mba'ela yapota xue. Haya cuauta ñanda la gusta ya veja ya veja de la México. Hey, hando cuaus. Ella y semana la no ya posei la upeja. Así hoy va a guardar la botella por favor. No, yo la la mocoidad ya cuauta si ve si la señora ya ponada. Pues bueno. Ja, oh, pues pues ya de pillate que tú la médico ya de pillar la mosco y tú ya, jaja, sube ella. Entonces, es eh, eh, cuarón tendeje y la. Entonces, bueno, cuarón tendeje. Ah. sé. Pues o cuarón se manda la. <laughs> botella. La botella. Ah. Ja, o tapa poner yo, o con el médico. Parra. Parra o me sube la. O qué, o mañana, porque se acasa, la botellita, pero o mañana, o mañana la tía pecuaje, la oñe, mi hija. <laughs> Eh. above you atau lawan eh ha ombo kahwa ombo kasalanya kan ha, sombo ba lanya kan ha, no ku abi ko ba eh kan ku wiro ile bule mai ju da ila da ila ya be tie ku a je un tio falta ju be eh. <laughs> ay kare de a ju ay te ila le mana ni si a ga tira han Entonces, usted de la hipoja, os y ¿verdad? verá, arriba, pero yo al eh, día siguiente, ah. cosa, sano ¿verdad? Ah.

Ingoy po arrió falta ayudando así como en mi de 87 años. Falta ayuda. Falta ayuda, ¿ves? Ha, nimbo, abuelita vendo a moco tu y es na. Ha, ma, ma, ya, ma, digo, y como ya ves, hola, médico, hola, médico, ya, anda, bella, cuidado. Me gustaría.

¡Ay! po! vaya digo, Albino Gómez es el amigo. A la pita, pues, vaya al lente. Con maite. Mm. Pilla, pues, la! O oh, pilla paite. Carau, mía. No es llante. Si no debo carau. Eh. Ah, oye, eh. La abuelo. Se abuelo. Ay, es mi problema. Ay, oye, nea, Juan Guasuete, ya, yo, ay, pota, pues, ella posee pues, la poja, eso. Ay, yo, ya, de eso. Ay, yo, ya, tiene eso. Jamba, he visto la ñandú, eso. No, va, ve, guasuna, ñandú, pero hay bastante rainbow, güey, yo se verá, se potencia sexual, eso. ¿Potencia <laughs> sexual? Eh. Hmm. Buat kanya bailan ya. lah dia? ke? Syek Syah Gwel. Tak, gue lama buat lah, bailan. Ah, 91 betul dah ini. Tak sumpah, tak bilang tak. Eh, amanya apa? Ha, selat Mexico yang jumpa. Donde oka i mene na kamen ba ente ma gue con la potencia sexual y Eh, hau bang, hula jua ina upeng, hula iba tayang bawa jingse. Gue tu biar lagi kata <laughs> <laughs> Oh, vallahi taşa. ay ay ay ay. Bundan döşen. Ve bir de yık var. Allah kadar. Nya, nya Silveya bir de lan. Nya Silveya de şey oldu. Punya kayı formar be. Regisi. Oh, mingo la peccave. Peccave, peccave. querida. Por causa da esposa, vou com a... É. Hum. É. Então, mas cunha ainda vale leva. É. E além de morrer, a perseguiu minha pra mongar com água. Mulher tem habilidade. Né? A linha 14 ela acabou. Não, é Silveira? Não, não Ajuda manica. Não, mila, hadi vale o pecado, o caçape. É. Tem um eventual é caçape, o anjo caçando amigo, grande ah, bom abonado. Não, não, não. Né? <laughs> un güey, un ambú, un la... Mi pájaro bebé, A la vez no, hay pájaro. No voy a cuidar, la tienda. Ha ho pescada pe iba le terinte te Anye pe que con tu va la pia. Eh, eh pia me con tu formal. Ha eh, mi algo pia y creo que a tengo eh y una vez ni nena sembra nendi e isha vela be ka banya si be ya buge maka ko shela te maka ko ma ta ti ti ti ji be u u ya ya ha ma ne shingo na se problema da ro invita con yo ya ha yo ta mai na ya ha tu yo à, ha pe yo ye pe pa hi kai na pe pa la i ya dio a que a mi ha ya si be ya ko ko pa te la elemento que completo te ne ha ho di gai de ha ho mi quais no, pero vi acá, ojo, acá, uy, que yo he preparado, yo, hola, se y cua, pero más la misma canal, está baja la canal. Ojo, y que yo. Para la matula mía. Ah, no, tengo un antiguo otro lado, yo, imagínate. No, Aguapú, oye, colocado mi mejor lugar, le elegí país Aguapuña, Silveia, oye, Pepa, jape, mene, tres metros, jape, y subí a otro lado mío, oye, colocaña, nena, la niña, amiga, la hijo. Yo que esté, yo me caí. Que esté, aprieto, o pollo, oye, Silveia, yo, huevo, mate, feo, a ver, tengo pepe, o bañane. Tú me oíste. Tú eh. espectáculo. Ja, eh, mandé continuado, oh, hoy, Un bollo año, ah, hoy. Yo, ah, cuá, eh, me llevaba, jape, o sea, o guapú pepe mamó pico y puye y pobre soy taña ti nindo pica y unto ah dos caro y esteña de nada doy eh ha eh. ah, pe y supe oye pisa no gala era se en baile eh, se la se que den baile se vendrá continua eh, y que tú a la misma canalla coja la a ah, niña niño día la la ah, si no hay que ni nindo pica y yo sé yo. Oye, oye, con la persona y pía caro, ahí la. Eh, oye, a pepe tú. Eh, y sube, ni se le amba su koi tu tante koi mené de ya por donde prueba el ayuda hay eh. su de prueba eh, eh. ah amba su a prueba un de guay yo la prueba ya ya por la ya yo ah. amba esa pe con de ese ama ayuda pe cabe ya por pues, de prueba <laughs> de con la pe cabe ayuda hina pe dos tres horas antes eh, eh en ah, 27 creo en Dios Padre o huevo cada 15 minutos. San Rafael, Eh, eh. en Nemena, en Boí o Pío, verá. Ay, qué eh, Ja, en Moñenova, tu padre o Balbambo y Teteo. Eh, ja, en Yagarala y Yabarato, en Moñembo, y Teteo, ni del de Tebe, oña, yo. La hija de La hija de

Ahora, y forma este misa, algo pues la hija de hoy, donde es la hoy coti encuentro artístico tu se te Villa Florida, Pepe, eh, Río de Vicuario Rembe, era Arango del Río Culo Aguado. <laughs> Me le siente bien. Sí, claro, yo, eh. traducido al. No, no, pero te digo, y ahí conjunto, o pase a. Ah, más de. Áñete. No, ya jugué y No, yo ya jugué con la farra, la música pu. Eh. Ojo, los caballeros del campo, los triunfadores carapegüeños, los norteñitos del sur, los navegantes de la selva. De Oimeite. Oimeite. Ah. É, dona Ruta, caminhão, bela barra. Eu tem microvu, guaçu, bem. É, o guaçu, né? Não é porango, ah, retai, mandei. Haro hope be, rohasapamo, apuku, rohasapuku, meu Deus. Royo, Itulah. Ibu ku ka abu ku dia tahu ni. No au nyem bai yang dulu itulah te ko perere lento nak ko salah. Oi kami oi ha. <laughs>

ông ông ông cái cái cái mấy miếng đây nát Ang ewa te me kanikoi. miếng ha na mo kai mita ila kana to i boyo ko mi pana. Mo kai mita kana to i pana iyo ko. Pana iyo. Ala que sigo veo un mañana. Pe yo wa ya veo i. Yo pe i. No ma yo pe ko ho. Onda to voy dilla pe. tôi sẽ na ruta te pe ko miếng Claro. ông ho ahorita là, herramienta un sao dilla baliza ho ma ya. Ho la mita un mañana curioso y de la PTI. Me có apenas 7 8 años. Opa ya. Ah, y yo la mitad, y vean, vaya, era y la baliza, pues yo, y yo, no, no, tu pedazo de baliza era y yo, ay, más baldita, me era, weón, Ah, y yo dije, papá, pedazo de guamo, como yo, yo, coge. La mitad, la mitad, ay, este, yo, así, ah, voy a tomar la baliza, voy a tomar la y gato, eh. Ay, ah. se paiteó la gato que lo mismo. Eso fue meme. Eh, voy, la gato, la gato, veía todo, y la vida, yo mañana, yo me pega ellos. Yo, güey. Pega gato, yo. Hey. Ya, pija de camión, yo. Hey. Cuando ahí, vea, guapa, vamos, coño, el coño. Yo le negale, no anda, yo le coja, ni dos que por ahí, yo, vea, tú. Quítese, ya. Upeyato ho ojo pio. Hangamos una lao que yendo ñenduilo pero jape, jope guaje tranquilo eh. Oh, pi, upeyato ho wo dila auxilio. Eh, o cambiata eh, la eh cambiata la llanta, güey. Eh. Ha, mo jile jo silami ta ya bu kenyo mese. Ha, bem, bem. Dan flat, mese. Asa, mi oi se, bem, de se kui, enta, bem, la auxilia se. Hmm. Eh, bem, guapa, vamos, coño, yo, coño, te la se. Da, yo, eh, con rene, grande, Ha, a la pinta, onde, mo coño, y bem, guapa, comisio, mo coño, se. Lo que si, un bella, si, como, gato, Ah, in baiteo. Oye, ma pe wa ngwe. Oye, ma wa ngwe yo mate. Tare mande apende vai. Ah, me lo tarda pe lupe va una hora. A lo que sí ve un bete paitela y herramienta que o o bibao pe ado. Lo mita yo que vi ma pe uira gu bina ya no ita y no do pe. Ojo, empezó a cuaruja y venían dando y o cuaruja ya la Oh, yung malam ini yung recommend ng TV. O, mañana, no. no. No, eso es una orden de llamada. La puta se me oye. Yo, yo, yo. Bla, ya saya yo. Esta pasé, coge, cuando tú eres como coño, yo. Ay, pero es igual, coge. Pero te digo, el doble tuyo. Ay, pero alla iranzi dell'ande oh, wow. <laughs> Te cosa? E soldati, ma careta. E paca a ma è grande, sa voi. Paca, e ne damos il. Grazie, ne mando. No, de ahí con baitelo y estaba esa. De ahí con argaña, a ver, de ahí con a ver. Santa Cecilia, a ver, ofarra. Santa Cecilia. Oye, pues vamos a Delio, ve. Eh. Pero, güey. Ahora yo ya me va. De Destacado pues. ¿Quiénes son? Hoy Tito, Saso y hermano. El Tito, el Tito los Titos. Tito Verdún, Tito Olmedo, Tito Acuña.

y A ver, José, José, José, José, y la. Eh, esa ya está, ahí la arte allá por cuaje. Eh. Ah, pues capaz de no <laughs> y tengo, arte yo gato. A ver, con y ve por tombe lento ni porque te iburo hinda. <laughs> Eh, ah, y a más. mi otro guapo va. <laughs> No, vea que burro, otro burro humano. Eh. A ver, que animal. Vea burro hermano. Ah, eso es, bueno. Mm. apa abe mereka lah arde ada pejabat ada poyo japo hanya hamba eh hai amo wudam ni eh. <laughs> boya eh, apa abe mereka se ampo buka be ampo buka tele bu ma bela je buta kose kose kose kose hamba ibu ibu hamba ibu ariente sombre wa sube te yo wa pu me pita estancia al vino ba eh, mujer hamba al vino gome dai baila ya be lleva al vino y se cayó hasta hay plata 我不想来。买一个又帮上一点啥子就，他们服装不不搞得一点就好些个，买些两不不搞得，啊稳，他过俺个得就得辛苦个混些为啥？我不要些 apart 的带就我得两不不搞俺们服装就，哎，俺得陪伴来买陪伴的，好好，好些个说你不叫拉服装，买得比一百三百还得贵，哎，也是为俺个。一不二不，不得了，我都，哈，我不要多呀。 me mas me llamo ne cinco cajón se ve entendí, ya güey. <laughs> ay yo va metan de de yo ah, bueno, yo voy ni yo yo Yo ah. ay google Claro que sí. Eh, vea yo. Ya la burro busca de cinco cajón oh, yo. voy a <laughs> ah, yo cosa eh, ni yo de yo metan de yo. Tampoco buscamos de hecho, de hecho. Otros cinco cajones. Otros cinco cajones. Ahí que bueno, no a diez mandillos. Ah, entonces, después ya hoy, ahí para otros cinco. Sí, pero. donde medio de frente, la laburo en donde Ay, mal burro, todo, <laughs> Lo que sí con lamentación ya por la uno está asesorado, ah, pendejo. Ah, pico, mija, te hago de consejo, vaya mañana. Lo que vengo, guay, ya, eh, bueno. Mm. El uñan de ahí, ma, ya, va, y ve la. Cara, y va a tener las 10 cajón cerveza, a ver, ya, pea, ya, ya. Eh. Ha, vea todo, güey, ha, y yo, bueno. Eh, vamos a pedir, ah, yo, yo, guata, vea, ya, mismo, y yo, pero lo ah. que sí la hay, cuase, eh, antes la. Eh, va, es para la ella, pues, va, es para, ese, moni, para, ya, pues, yo, primero, vea, sean, güey, yo. Eh.

Ambeután de Chadometín, eh, caso y mandé caso verídico, en <laughs> serio. Y emocionante. Añete, eh. jabe, <laughs> naja ella pu. Naja, ella ya ella pu. Resulta eh. que yo me acuerdo más antes, con ambos ve yo trabajaba con Eh. Póngate, póngate con la sangre, ¿no? Eh, ambas, dos albañil de construcción, Es Albañil, pues, Sí. Porque se mandó, Andrés, más, porque de Sache. Eh, hago, ángala no, ahora ya voy a pantalón negro. No, pantalón negro, vamos <laughs> a No, Y, y poner la recuerdilla, sí, ya coger a la orejefe. jefe a vale eh, ah, ah, Tú ya No, no, no, no, no, tú ya eh, albañil de hoy don eh, ya poco Ya poco. Ah, la personal, Ahí, Rafael Domínguez, a José Gil Ruiz, y la y y porque yo iba a leer albañil, una no ya, no, eh, hice yo a de más porque yo la se, se nivel hoy. Con la operador, con Lucio Ruiz. <laughs> operador. No va a popar a nivel. Ajá, es capilla, él iba allí. Eh, eh, eh. Ah, romba, popa y te opino, y ay, me sé, sé, ¿de dónde te oye, me? Para, de cuadrilla, pues, a ver. Sí, ay, coco. <laughs> Eh, coco. Eh, bueno, antes sube la coco, añete, este, yo tengo la... <laughs> gente. Ah, me con mi ayete, a oye, y soy cariñosa, Ah, y por pues nada, cuadro, romba, vamos, y te el cañón.

A de... Ah, ya asya a gusto, pepe la. Dai como hay de la A la coco <laughs> pepe me profesora chica. ya. Ay ah. eh, Trabajado yo coco. Ah. Hoy la se la landa y yuji te na me a mi Paraguay seuta. <laughs> Ha upanga y acuela co ha me cuajo yo hola cimiento con ahí se llave la de René hoy me ha hoy me ha maestra inte me llama entonces <laughs> a Ah ña Mónica cogela en viejo eh, ah, una vez por siete y esa ña Mónica y suere y coco don la eh, la araña en porque en derecha yo un teco recurpetía. <laughs> Ha, si este año es vive de igualdad de la hora, amigo, los hay jugado, que la cojo con la oye, es juiste y boín. Oye, es junto. Ah, es la ídolo. Eh, eh, era si hago iba, eh. Oye, si hago, eh, ¿quién te dijo de ayude? Ah.

y o shaba ima lo mitad me te india ben ba elo ji hombre ombe año me munde asun de yu ha ho a pin pues, <laughs> eh, eh. ah, pues, me a ve ja mi ko yuelo ho a bu tan wa eh ba eh ha ja ga rau ben ma ha le ore patron amigo teo y con mi doctor be te ahí era doctor pon bogado Uh, eh, Juan es un gran político. Gran político. Mm. Nunca le gané ahí la impartió. <laughs> Buen médico como político. Eso, el discurso a cuadra como doctor. Ah, bueno. Ah, usted ya tú ya ganaron con Benseco, como yo contribuí. Para orero y para no cada año me envió orero y contribuí a todo, leo la ovalea, ya está el doctor Bello. Pejado te pongo. Pero, eso, soy ah. pequeña. No, tengo camioneta, la <laughs> pastor, no lo vaya, eh. hermano, eh, sobrino, pequeña.

Mm, a la pues, A la ella, a a mí me embrujamos la guata, la gli <laughs> Oye, ah, me debe seguir, me debe dos, tres minutos, señor, ¿Qué? Eh. eh señor día, o sea, coco, se la doctora. Ay, ah. ah, no hay doctor la viejo, ve. Ah. Hola, cuña eh. cae. Eso es, tráeme martillo y corta hierro. Eh, <laughs> o oh, dispara, porque eso es, dispara, para eso la... Martillo, a la y, vamos allá, eh, y eh, doctora Coco. <laughs> Hoy me tengo baño mi fondo, vamos a meter ah. un eh, Baño común. vamos allá, ah, y yo. Gracias. Oye, gracias. ni es eso? Cambiarla de consultorio, eh. Ah, o primero, jore, es eso? oro, oro, y ¿verdad? Hoy, mm. ¿qué, es eso? Hombre, tiene lo que, Kan itulah. Ah ibe rentan ni tak ibe jago aku aja boleh kan baik boleh lah. Ibe ada ni bantal loh sure. Ini wak. Lo ikut. Ha adalah kau kau imbu tu. Rồi mà bé tu à anh tẹt như vậy lên bên ta lựa về dữ dạ, dạ. Dạ, ông bé sẵn thế mày đã xuống bố thì đấy mà anh ông nhà quen nên có em bé là có tại giờ là mà thì vô chơi huế ai xả bà là bình thường o cabe y <laughs> ¿Qué teo apuntamos. Ay, cortadero, yo pucho ese martillazo. Ay, ay. coco. O guararala, o guarararo, gente. Da y pollo aguantaba disparado, güey. Pues. Tanto tiempo, guaeo, para una bebé. A salvarla y nengüete, y vio Oye, ya pía, güey. La cuenta, salió. Pero tú. El colate apunta. El colate apunta. O pide silencio ahí. Ten silencio, ni disparado, pero yo pide tú ese, me neve dos, tres minutos, jagüe, está bien, me voy a jugar, eh, eh, eh, lo que sí, yo pego, uh, <laughs> allá, van joven, está yo, oh, coco, a buscar.

<laughs> todo al comete en caso y formate ya un beusean ñane amigo ahí beca hija entonces <laughs> vaya ha <laughs> ay ahí me don pastor brito van de Ah, Semandu, Agribu, Cuave. Cacho, Cuave. Eh, ña, Ña Vigilia, <laughs> viejo, Sí. Chine. Ah, ja. Ve a ver ojo, vete baile a pobo, te la oja, lo ve la conjunto mi ojo a, pepe, dar, que pensionado, paiteo, este bebé, eh. pepe, y la, de Cuave.

eh. Alah, kau dah hai tanah visu ojuk kamala. Ojuk kamala tatu, ojuk kamala wasuha, ojuk kamala kure. Eh, tamar kau lah. Kure tatu wasu. Dah ikut yang pala yang dia tu dia hai tamar suwi yang dikatu wei mala. Ogwe upam bak loja bodoh memombo je. Apa itu ojuk hai oja bodoh suwi dengan kure tatu wasu. Ogwe upam bak loja bodoh memombo học bây giờ nghe thì mà thì thì là vì chúng hết thầm bây giờ bây thì bây thì rancho bây thì mình bục bây thì cái chỉ cái ô này. Oh, bây cái gì cô ta thấu bây bây xem bây ông bà tôi ô thấy xem ông bà tôi được à Oh, sẽ là gia quả nhà ô xem tôi tôi dễ bỏ bê tê ha Oh, sẽ cái chỉ cái oh, đây là gì hai cái chỉ đúng hay chứ à mà hiểu luôn hay cơ hai chuyện bạn ấy có gì không để chuyện ha agua es amigo de ese pedazo de la salvación yo amba tú amba eh digo yo no ya voy a tener más mumbuga ha ya indicado ahí más guaseco apañeme eh se llama la puntuja ha, ha, ha, ay potá eme se la posada taquemico conde oga ve a hasamio a eso eh, eso eh, un pato ha eso eh, la cachique no chamigo indicatumo en eso ah. Ah, no me sé yo no sé yo en eh emba eh bisamio sego si no bañes un dita coca cuenta y cuapo ahí voy a eso no pato eso ah. no indicatumo ahí porque petenche te cherupaje yo cachique petenche cherupaje ah, eh, eh, te te tu ah, Y <laughs> eh. no, Yo no, no, <laughs> yo y Ah, eso ya, güey. Sí. <laughs> Ah, entonces yo don pastor ahí qué cosa anda lo que sigue ya no se ve este que y más no ahí pues le carga ahí fumó, no está todo es está la carga sí carga ahí ah nên Hije besharo hama imu bisho. Nem mungkila nem biya kula uba. Ya kaya na yun biya. Hije no bato. Anon de tao van de hije kachi kachi em biya cái Hije chia kate nkunya tangwa pa chendi katu hije em biya ko. Amang gau uba. Amang gau uba hije. Ay, sueñan de Osamio Cuimba, el catún de cualquier momento, oye, juega y la con ajamba, y al río porte, bebo, es que de la vive se acompañó la de calla, y un ataque la de un cabecillo. <laughs> Eso es verdad. Ahora pensáis, hija, bueno, piedra y que allá río fea ahí. O aceptame. O aceptame, vea cachiquecho. Eh, moquela. Oh, oye, no la envíe escondido para Oye, no, batón de la envíe escondida cachiqueo, pepa, <laughs> cualquier pindo, hueve, bla, y hueve, ya eh, no vaya a colocar más. No, que y esté toda la noche y cotilla de chupa. Y pillo, ah. Y pillo, ah, gaña, te sabe la ojendúa, sube la omuña, la jupa, ve lo que sigue, ya toco. Y toco, pa. y no toco, pa, yo me toco, pa, <laughs> eh, toco, pa. Eh. Bueno, ya ni, está ni yo. Eh, sí, ni en viejo, eh, vi como, ahora vi que la tenés. <laughs> Ja, upeningo pucula, e pukula pujare menepe la chubimba la cachiga e <laughs> yo ama ella tapu mai kai na mia no mí de, enseguida opu ama ha en daba yo guapu kai u en mi mi pebe, la casa y pongo, a regalata chupe hace eh, eh, la una eh. presa mila oligarca la bicho un güey la bicho un güey eh, Mine, tres cuatro más, te bueno, era ese con te <laughs> Ya, ya, Ya mole, ya mole, Allá, allá, alguna vez, tú, a ah, la, en la se ah, o mucho gusto, de ese recibí, eh. Ah, bueno, jo. don ah, pues chico, que, uh, a tú enseguida, o oh, cuña, eh. oh, Oye, tata, y primo que da hija, o mañana por acá, chiquen viejo, hija. Hey, sube. Nande Vicaibio. Ella <laughs> llega viejo. viejo, Ah, pecha gente guara, ¡Ajá, se mira <laughs> cuña caína. Ah, Oroñe lamenta, me andeo la culpa de Juan Mario, pecha ya como, porque extraño verá. Ellos mongues se tengo la culpable. <laughs> Pues sí, la vieja. Ah, se pasión y en gaseo y pichaja, pepe. já hàng phải que cả chi cái a nè sẽ đi chơi bia coi chơi bò gọi là đã anh được bài rồi ấy của quá con đeo ấy con đeo là xe cái đi à tôi có xe là xe <laughs> Hop. Bon, c'est Eh, mais là, vous dites. Moi, il est A preparar na de sinfonia pra hun endu vi ma jaba pela con la ma poina con an sha ju oi eh ju de roi eh amo ore faida con ha ha ju o ga vena me va ta ju alla vida ba ai a a a preparar concierto en Opus 44 de mi hueso, marca la derecha. Magnífico, o sea, es vi Ah, Ah, o Sí, sai ya, de ya Ah, a veterinaria caso ir Ah, hay simpático, gusto Ah, hay simpático Ah, ¡soy y <laughs> de hay Ah, Ah, Ah, ¿Eh? ¿Eh? De bárbaro, la pretensión vecina, una casa con simpático y te ya me gustan de. Eh, sí, no. Eh. Allá Tomás cuña que yo la personaje del barrio <laughs> Tomás Eh. eh esa canción de la la ya. Me borra la de La única puta, pero el barrio, pues, el pibu, el tema ¿Tú sabes que Ay, se ya, déjate guardado lento. <laughs> Ah, de abreviación en la isla de ella hueco un metro cincuenta y siete centímetros con diecisiete pulgadas. <laughs> Ahora ah, comí cuarenta kilos dos cuartos de años. Pues hay Sí, ¿Muy Ciento cuarenta kilos dos cuartos. Ay, <laughs> con oh, las dos cuartos, pico madre a mi ah, contenta, voy a ciento cuarenta kilos y medio, ¿no? No, te hago ciento cuarenta kilos dos cuartos porque setenta kilo de coca cuarto. <laughs> <laughs> Pues, no, por arroba por donde. ¿eh? Me han dicho que estoy guatado, pues son pues, con la. Mamó, pico, hago la ¿Eh? A esa la oye, no, rueda. <laughs> Oye, me voy este yo, Ay, Como que la tuya te indica tuvimos ya por las cosas, pero vi la. y sobrina, me la campaña y la. O la. O ayuda, mi suela, te envía, pobre la Mateo. Hey. Ini kelah aku ya. Sak ini kamu ya poinnya. Ha una sobrina que tenéis por ah, la mitad cuñada y sobrina. ¿Eh? A la peago la jera lleva a era así y ahí no. Eusebia eh, digo la jera la mitad cuñada y sobrina. No, la se anda así, vean, vean los nombres para güey, dígate. No, pero no, ella anda para yo la nombre de persona al trince paiteo y ya a su vea allá. Va, eres pico. No, peago era Eusebia eh, ando yo, yo era Eusebia sino Eusebia. Añado, pero multiplicamente hoy la. Pero Paco normal lo hice, eh. Paco lo mitad presente hoy. Sí, mío, mi militar, jamás mi policía, mi amiante, y de nunca la mi comandante, mi comandante. Ah, de mi, de la mi general, sino mi gene, mi general, mi, mi teniente. Eh, no, a nieve, de peña de paraguayo, porte, se añeñe eh, la, eh. la, la, la ñañe, eva, y ni da ahí por ignorancia, ya eva, y a mí. Si no está muy bien, te voy en el igual No, acuñame la mitad, bien ante hoy, eh, acuñame, eve, yo Alguno que tú yo uso, gente, mo. So, uso. Ante ahí se añe ¿verdad? Pues, Lo paraguayo. Si pensaba, ya, de verdad, Eusebio eso Uso Catalino Eso, Catá, Pedro eso Perú, Paulo eso Pa, Roberto eso los <laughs> ve. Eh. Happy se inte se Se mandó, ah, tani cuñaca, y la, y mamá, y de mita, y la, y trampa se la juego, Javi. Eh. La en Diego juego como que te me manteo pa. Habiendo la trampa, yo imagino la perdido, Javi, a ver, cansa, a ver, eh, robuje a la mitad. Robu ha ush oh, amigo ya y trampa yo me na eh la yo yo me de rene <laughs> de eh, de amigo ho ese adula la, yo de bárbaro te digo ella cái ở bây tahakan siapa berbahaya daripada roh yang dia pisah ya ubinya no yang ma bila banyak bohong selain dia pisah ubang lah siapa berbuat kau là ya hay, ai ya bola siapa ber

vorrei a la ...y completo Pero comienza a defecto y formalete Defecto? Eh. con defecto y pues que va. No, pues, pues que va. Ya, pues, que pues sé que. voy normal. Ah, de efecto e um e publicístico e <laughs> ah, um de esa <laughs> <laughs> ah, ah, a un lado, man. No, somos coibelados y fuimos velado, y pomo velado, y yurumo coibelados. Ahí con la y defecto, pues ya está ahí con Orescúa algún yurumne catini. Ay, entonces que mandé esa guapa en la gente y tal. Acá con la defecto la hice eso, o sea, ni que tú dijiste, voy un teoñe. La mitad, cuina. Tartamuda. Tartamuda, y te para los paraguayos que no entienden. Guarani. <laughs> Eh. beide ha umio mi hele ti aroga pe ñe taño ba shuen te on ba em ha junto te mi pe pe vecino bebe te calla bebe te la mande mi típico paraguayo Ba, iko behise. Au mi Catalino Gilumiesa, au mi ababendo ah, ese es su cuñá, y quiere veo treita, ura peo todo a moto, no reconoce yo. <laughs> Entonces, ¿cómo pesa? Ya de dos. Marañito, betense. Marañito. Eh. Aunque Inelegante elegante, oye, venía de avisar, dice, a dos ahí me y con seis años, el tipo, y... Yo, Catalino, tú dices, ¿cuál otra la gente la imarcante, hamba? Va, amigo, ya eso, venga. Ah, anda, ya imarcante, cango, ¿eh? ¿Cango? Eh. No, Pero te niña, cango, <laughs>

Eh, ah, Dios no Oh, ahora la mitad no la <laughs> ah, la mitad en botago, 네. de te 얼마냐시야. te 대후가 대양가 올리는 짜니 마시면 대운바 에. 아, 보니까도 이따 estemos yo y cope cae peupi continuado bajo un la traición nunca no voy a este pero pero ni enamorar causa ningo oye o momo con voy pues ay o ay mira ya se ya te no te a pe cope a cupe un pe o pedo 15 veramente cognaglia. Oh, tamaso. Oi, me ne cutai, moi mai, ya, ya, ya, camo, avagna, me lo ya continuamo, ha ente malombo, aio quei, ya. Ha pensa, haya dove te in vuelta, pe. Io to qua. Vai, vai. Oh, la vita cognaglia, no, cruza mi, boni, pe, non de na. Pe, ho vai te, o intango, mangiao, buta, o, lui, lui, o, su, su, breve. O, su, su, vai. O, su, su, vai, te, cioè, bam, bam, bam, bam, bam, bam, con de vovo, de vovo. Vovo, ni faccio la, ya, po, po, po, ya, poi, no, pe, pe, pe. De, de, de, de, ya. Che sei, amigos ni hay un yo, u, de Se se con aja aja i me coco ya aja

Seguimos pues, ah, el tiempo. Llamó eh, eh, eh, con otra cosa, Francisco. Me llamó antes. Anina, <laughs> ya, Francisco, que me cogió antes. Sí, a la voz, ni me quise eso, oía. No, pero lo me usan de lo que el arriero vivo, ya, ato. Ha pillado una mitad cuña y se se osa, hago pues, tengo este, un teño y en voz se osa y que tu aguacha, o tomás ese la confianza. Ah, llega, leña de la echar. A la usea, antes sube la calle, en donde me la oye, ponga misa, amigo, muy ponga, ponga, la yo, güey, mi pepe. Y 一路一路一路，反到先去对面。哎，先讲，我你搞对过。你莫说这个，你莫说这个，这个我弄先得。得再跑，得再跑，哎，你说说又不配。还是，哈，还是还是还是多呢？我我我，你发现，嗯嗯嗯，那那那个头一拉，变成人，人那得有兵马，一个佩佩，一个佩佩佩，个个些，一个，包括包括，现在我，我你发现，那些乌，那些，哎呀，现在那些乌。 근데 뭐 원이 다시 온다 시 우우 빼세 있나 저 세네 이하고 저 야보로 아

lascerembi, lascerembi, rekona la loro ipotaina. Simon, dice la otra cosa, la verdad. Déjala. Comentarse, no. Comentarse, va, se envíe con esa moqueta. Ah, lo que la llegó a gape, digo, vos ni motaduina. Aparte, ¿cómo se llama? akwenda pepela mitakunya tenga kuweru ai butush raciona oraciona ha oye lo buka tien lento eso se llama ha ha yo nene boy Ya, Lasciati ti. Oh, lasciati ti. Ah, io scendo degli anni con devo. Vuoi faccio l'andere della dere. All'andere visita se sei una cucugna taime. Eh, tappe tappe. Vedi io ne ho da se. Niente ne ma. Eh, che molte non tengo rua. Vigliare. Ai ai ai, appena sa mio appena la buona in devo. Oh sì. puttana. Vai, vai, normal. Oggi ne la puttana, va bene. La pignesa mi gira la puttana. Vai, vai. Oggi ve ve ve ve te tecna usu usu se se fe viare pe pe nalande alande ti ato do do masahaku de ti ato masahaku. Ha kunde ti ato masahaku pe pe aku pe pe pe to to to nai. Oggi abisa si mosa io. O mio mi mo mo mo kai cu cu. Mi mo mo kai cu cu cu ne kai ni golai kashi. 阿拉家是，阿 <laughs> 拉家是心眼也不得利落 ¡Eh! ¡Ja, de su esa misa, a pero a meña bucela y titía toma será. Mm. A pepe a tu lado río, su por eh, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, eh, pa, que o, o, para la, o o tu Ay, métete mundo Jepi. Oh, oh, Jepi, Jepi, coño. Ah, do Jepi, Jepi, Jepi. Mas veja, para o encontro de vovô, não faz o celestial. Minha conversação, e pues, a ver, lá, para porque ya no es que van a Haití, yo voy lá, se mamá, yo vi otra cosa lá, eh, tá. Oh, xa, xa, xa, do amor, me ujau, ya, me, ay, ese es el yo íntimo, ya, ya. Ah, pues, en boca, cane. Ah, bueno, antes de esa la mujer, usted de agote siempre samio, sí, mandó antes esa mío. Eh, No, no, mo, hago en radio, pero ahí, eh. discoteca, pe. Después hago en radio, pe, parlante, pero es con discoteca. Ah, oye, no, estará, ve, Está ahí, amigo. Eh. Víctor Ramón, eh, ahí no vea. Alto ah, eh, amor. Amaliciano es contratación. Ay, cuá, hago la marcante, vea. Sí, va. Eh. Va, esa. Mentira, es Ana. <laughs> Mentira. Allá, ah, esa es la mentira la inmercante. Vaya, ya, pues ya, vaya, usted se la diga, tú haces. No, pero haga marcante mentira porque dice que la mentira tiene patas cortas. <laughs> <laughs> <laughs> ¿Eh? No, no, no, no, Y que tú me está no, ¿cómo? Entonces. mandó a formarlo eh, hoy ah, de eje, Cuando No, no, hoy cuando ese que tú la, o sea, de. no <laughs> Allah <laughs> tidak. Ah. <laughs> Ibu makanya.